नमस्कार कृषि बहसमा स्वागत छ आजको कृषि बहसमा हामी खास गरिकन धेरै खानपिनमा प्रयोग हुने वस्तु गहुँ र मकैको सुधार गहुँ र मकै बालीको सुधार बारेमा छलफल गर्न खोज्दैछौँ र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ बाली सुधार केन्द्र जसलाई सीमित भनेर चिनिन्छ एउटा परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय सीमितमा कार्यरत डाक्टर दिल्ली केसीजीसँग कुरा गर्न खोजिराखेका छौँ उहाँ नेपाल सरकारको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञका रूपमा लामो समय काम गरिसकेपछि यो सिमेटमा संलग्न हुनुहुन्छ र सिमेट अन्तर्गत पनि Nepal seed and fertilizer project जसलाई एन्साप भनेर चिनिन्छ एन्सापमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँसँग यसबारेमा छलफल गरौँ यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर केसी धन्यवाद सर अलिकति यो सिमिट अनि त्यसको थोरै परिचय भनिदिनुहोस् न हस् धन्यवाद अब यो सिमिट चाहिँ यो स्पेनिस एक्रोनिम हो यो हजुरले भने जस्तै गरेर CIMMYT stands for international maize and wheat improvement centre अथवा नेपालीमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँबाली सुधार केन्द्र यो उन्नाइस सय छ्यासठीमा स्थापना भएको हो र यसको मुख्यालय मेक्सिकोमा छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मकै तथा गहुँबालीमा जातीय सुधार गर्ने र तिनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषकहरूको आय स्त्री आय स्तरमा चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने र खाद्य सुरक्षामा सहयोग गर्नु नै हो र यसले मूल त मूलत यसले के भन्दा यसले संसारभरिका करिब सयवटा देशमा चार सयवटा साझेदार संस्थाहरूसँग काम गर्छ यो संस्थाबाट विकास गरिएका मकै र गहुँका विभिन्न नयाँ जातहरू यी देशहरूमा चाहिँ उनीहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीमा जस्तै नेपालको केसमा भन्ने हो भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क यस्ता संस्थाहरूलाई ती चिजहरू दिएर बिउहरू नयाँ जातहरू दिएर परीक्षण गराउने र जुन राम्रो हुन्छ त्यो देशको नियमअनुसार चाहिँ त्यसलाई रिलिज अथवा उन्मोचन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गर्छ र यसका यो सयवटा देशमा सबै देशमा त आफ्नो अफिस छैन करिब एघारवटा देशमा चाहिँ आफ्नै अफिसहरू चाहिँ यसले स्थापना गरेर चाहिँ यस्ता किसिमका अनुसन्धान र तालिमका कामहरू चाहिँ गर्छ यो चाहिँ विशुद्ध यो संस्था चाहिँ गैर नाफामूलक अनुसन्धान र तालिम दिने संस्था हो non not for profit research and training centre हो जस्तै यहाँले भन्नुभयो सुरुमा यसले कुनै बिउमाथि अनुसन्धान गर्छ अनि ल्याएर यहाँ फेरि त्यसलाई हाम्रो अनुसन्धानको प्रणालीमा ढाल्छ यहाँहरूको बेग्लै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा कुनै केन्द्रीय बिउ प्रयोगशाला अथवा त्यो अनुसन्धान केन्द्र छ कि कसरी गर्छ छ यसको अब त्यस्तालाई हामी सिमिटमा चाहिँ रिसर्च हब भनेर चाहिँ भनिन्छ र यो विभिन्न देशमा छ अफ्रिकामा छ दक्षिण अमेरिकामा छ विभिन्न ठाउँमा इन्डियामा छ होइन यिनीहरूमा त्यहाँ ब्रिडिङको कामहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ रिसर्च हब भनेर सिमिटका जहाँ जहाँ छ चिनमा छ र अरू रिसर्च नभए पनि अरू ठाउँमा पनि कार्यालयहरू त छन् र त्यहाँबाट जब विकास गरिसक्यो किनभने एउटा जात मकै अथवा गहुँ जुनैको पनि राम्रोसँग जात विकास गर्नको लागि आठदेखि दस वर्ष लाग्छ नयाँ जात निकाल्नको लागि यी चिजहरू सम्पूर्ण त्यहाँ गरिसकेका हुन्छन् र फाइनल मेटेरियल अथवा अन्तिम भेराइटी मात्रै यो हावापानीमा सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर चाहिँ अब हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने मल्टिलोकेसन टेस्टिङ हाम्रो नार्क सिस्टम अन्तर्गत देशको विभिन्न भागवालाहरू परीक्षण गरिन्छ र जुन जातले हाम्रो हावापानी सुहाउँदो अथवा राम्रो उत्पादन अथवा उत्पादकत्व दिन्छ रोग र रोग किराहरू चाहिँ कम लाग्छ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ तिनीहरू उन्मोचन हुन्छन् यो चाहिँ नेपालमा आउने भनेको मतलब फिनिस मेटेरियल यहाँ आएर बढी आठ दस वर्ष लाग्दैन यहाँ आएर चाहिँ करिब दुई वर्ष जति चाहिँ हामीले तिन चार सिजन टेस्ट गरेपछि हाम्रो प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यसलाई उन्मोचन गर्न सकिन्छ र त्यसरी नै भइरहेका छन् अहिलेसम्म यो गराउनमा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ लोकेसन आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा चाहिँ रिसोर्स एलोकेसन गर्ने कस्तो खालको चाहिँ हामीहरूको खासै यस्तो भन्दाखेरि यहाँ त्यो चिज लिएर आएर चाहिँ सिस्टमलाई दिने हो हाम्रो नागरिकलाई र अहिले आएर चाहिँ निजी क्षेत्रहरूलाई पनि दिने सुरुवात भएको छ पहिला पहिला चाहिँ निजी क्षेत्रको एक्सेस थिएन र ती नयाँ मेटेरियलहरूमा अथवा जातहरू भनौँ न अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि दिने र हामी सम्पूर्ण जति पनि यहाँ रिसर्च अनुसन्धान गर्ने हामी सिमिटले नेपालमा आफ्नै त्यस्तो प्लेटफर्म छुट्टै किसिमले गर्दैन चिज लिएर आएर सिस्टमलाई दिने नेप सरकारलाई अथवा निजी क्षेत्रलाई दिने र उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो त त्यो जातहरूको त्यसको रिपोर्टको आधारमा अब हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठाउँ गर्नुहोस् यो ठाउँमा नगर्नुहोस् भनेर हामी भन्दैनौँ त्यो सम्पूर्ण यहीँ नार्क सिस्टमले नै गर्ने हो त्यो चिज अथवा निजी क्षेत्रले आफ्नो कुन कुन एरिया जस्तो पश्चिमतिर भएका बिउ कम्पनीहरू रहेछन् भनेदेखि उनीहरूले कुन क्षेत्रमा आफ्नो मार्केट छ त्यही क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ त्यो एरियामा हुन्छ कि हुँदैन जस्तो सुदूरपश्चिममा कम्पनी छ झापामा गएर टेस्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसको मार्केट त त्यो भएन त्यस कारण आफ्नो एरियामा आफ्नै तरिकाले गर्छन् तर सिमिटसँग सिमिट नेपाल अफिससँग चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यो हुन्छ कहाँ कहाँ कुन टेस्ट भइरहेको छ जस्तो मकैको कुरा गर्ने हो भने रामपुरमा राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान केन्द्र नार्क अन्तर्गतको त्यहाँ भएका चिजहरू भए भैरवमा चाहिँ राष्ट्रिय गाउँबाली विकास अनुसन्धान केन्द्र छ त्यहाँ भएका चिजहरू रिसर्च भएका र उहाँहरूले कहाँ कहाँ गर्नुहुन्छ त्यो समन्वय चाहिँ हुन्छ सरकारी सिस्टममा त एउटा सिस्टम बसेको एउटा संयन्त्र हुन्छ हजुर प्रयोगशालाहरू पनि हुन्छन् विज्ञहरू पनि हुन्छन् सबै सिस्टम भयो यो त प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्न चाहिँ अब प्राइभेट कम्पनीसँग त यस्तो धेरै सुविधा पनि हुँदैनन् कसरी गराउनुहुन्छ त त्यसको एकदमै सर एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो आजभन्दा दुई चार वर्ष अगाडि पाँच सात वर्ष भनौँ न अगाडिसम्म चाहिँ यस्ता किसिमका अनुसन्धानहरू सम्पूर्ण नेपाली कृषि अनुसन्धान परिषदमा केन्द्रित थिए र हाम्रो जुन नेपालको सिड भिजन एउटा छ त्यसले चाहिँ दुई हजार तेह्र पच्चिस अहिले चलिरहेकै छ त्यसले चाहिँ अब प्राइभेट क्षेत्रबाट पनि विभिन्न जातका बालीहरूका चाहिँ जातहरू चाहिँ उन्मोचन गर्नुपर्छ अथवा सूचीकृत रेजिस्ट्रेसन अथवा रिलिज गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ भनेर त्यसले म्यान्डेट गरेको छ र त्यही आधारमा हामीहरूले यो सिमिट अन्तर्गतको एउटा परियोजना छ Nepal seed and fertiliser project हजुरले अहिले भनेको जस्तै त्यही प्रोजेक्ट यसले चाहिँ त्यो हजुरले भनेको जस्तै गरेर हामी आठवटा निजी बिउ कम्पनीहरूसँग काम गर्छौँ उहाँहरूसँग यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने फेसिलिटीहरू थिएन पहिला र अहिले हामीहरूले त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई जग्गा त उहाँहरूले आफूले लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिने मिनिमम पूर्वाधारहरू के के हुन् त त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले अब जनशक्तिमा सहयोग गरेर हुन्छ ब्रिडरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग छैन अब हाम्रो बिउ कम्पनीहरू साना स्तरका छन् अब ठुलो स्यालेरी दिएर तलब दिएर वर्षैभरि राख्न पनि गाह्रो हुन्छ उहाँहरूलाई अब त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर हाम्रो सिमिटै तर्फबाट फिल्ड लेभलमा हाम्रो प्लान्ट बिल्डरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले बिउ कम्पनीहरूले नै आफूले अब चाहिँ आवश्यकता परेको बेलामा सालभरि राख्न नसकेन आवश्यकता परेको कसरी राख्ने भनेर हामी त्यसमा पनि सहयोग गर्छौँ मेटेरियल ल्याएर उहाँहरूलाई दिन्छौँ अब ल्याबहरूको स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम फिल्डमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने अब त्यहाँ त क्रसिङ नहोस् भनेर जालीहरू लगाउने दुनियाँ चाहिन्छ नि त ती चिजहरू पनि हामीहरूले साल वसाली रूपमा चाहिँ यो एन्सा भन्ने परियोजनाबाट त्यस्ता बिउ कम्पनीहरूलाई हामीहरूले सहयोग गर्दै आएका छौँ र त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यो मध्ये आठवटा कम्पनीहरूसँग हामी काम गर्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा र तिनवटा सहकारी अब सहकारीहरूको त त्यो त्यति क्षमता छैन बिउ कम्पनीहरूलाई चाहिँ गरेर उहाँहरू चाहिँ अहिले त हाइब्रिड मेज सिडको सिड प्रोडक्सन गर्न पनि थालिसक्नु भएको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सहयोग र हाम्रो सहयोगले गर्दा आफ्नै स्तरमा हामीहरूले त्यो तालिमहरू पनि सम्पूर्ण दिन्छौँ र उहाँहरूलाई अवलोकन भ्रमण गर्ने हाई लेभलको तालिमहरू दिने त्यो दिएर उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ र अहिले बिउ उत्पादन आठवटा मध्ये करिब चारवटा जति कम्पनीहरूले त आफै हाइब्रिड सिड प्रोडक्सन चाहिँ गर्न थालिसक्नु भएको छ यहाँहरूको विशेष गरिकन मकै र गहुँ हजुर अब धानदेखि पछाडिका प्रमुख बाली नै पर्ने भयो यसको सिड चाहिँ आज अहिलेको कन्टेक्स्टमा यहाँहरूको डेटा पनि होला यहाँहरूको अध्ययन पनि छ लामो समयदेखि गर्नुभएको छ कति चाहिँ अहिले पनि यो अनसर्टिफाइड सर्टिस्फाइड भनौँ न प्रमाणीकरण नभएका बिउहरू पनि आउँछन् कि कस्तो अवस्था अब यस्तो अब सुन्न त सर करिब करिब फर्मल च्यानलबाट अब त्यही बिस पर्सेन्ट जति चाहिँ जान्छ होला जुन रजिस्ट्रेसन प्रक्रियाबाट इन्फर्मल च्यानल भनेको मतलब चाहिँ त हाम्रो जुन हाम्रो परिवेश जुन छ हाम्रो त प्रायः त किसानहरूले त आफ्नै घरमा उत्पादनहरूको घरमै राख्ने त्यो चाहिँ फेरि यो सिस्टममा देखिँदैन अब त्यो चिज उहाँहरूले आफै राख्नुहुन्छ कति चाहिँ हाम्रो अब ओपन बर्डर भएको हुनाले त्यतिकै पनि आइरहेको छ होइन अब यो आकल गर्न त धेरै नै गाह्रो छ हामीहरूको अनुमान चाहिँ करिब करिब बिस पर्सेन्ट जति चाहिँ फर्मल च्यानलबाट सिड मुभमेन्ट भएको होला र असी प्रतिशत जति चाहिँ अब घरमा सञ्चित गरेर राखेको बिउ अथवा इन्फर्मल सेक्टरबाट आएको बिउहरू त्यसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चलेको चाहिँ हामीहरूले अनुमान गरेका छौँ अब यही कुरामा पनि अलिकति एउटा समस्या आइलाग्यो जस्तो मकै यहाँले भन्नुभयो यो हाइब्रिड मकैको बिउ हामी फार्मरलाई दिन्छौँ हजुर कम्पनीहरूले उत्पादन गरेर दिन्छन् हजुर र त्यही मकै त्यही बिउ अर्को फलाएर फेरि फार्मरले घरमा बिउको रूपमा राख्यो भने त त्यसको त फेरि समस्या हुन्छ है हजुर हाइब्रिडमा चाहिँ त्यो हुँदैन तर सिमेन्टले हाइब्रिडभन्दा धेरै भनौँ न हाइब्रिडकै नजिक नजिक जस्तो हाइब्रिडको चाहिँ प्रति हेक्टर चाहिँ आठ दस टन प्रति हेक्टरको उत्पादक छ भने नन हाइब्रिड जसलाई हामी ओपन पोलिनेटेड भेराइटी भन्छौँ तिनीहरू पनि छ सात मेट्रिक टन तिनीहरूलाई अब खाद्यान्न पनि अलिक कम भने न्युट्रियन्टहरू अलिक कम भए पनि हाइब्रिडलाई त अब ब्यालेन्स न्युट्रियन्ट चाहियो नाइट्रोजन फसरस पोटास अब हाम्रो परिवेश त्यही थाहा छँदैछ हामी सबैलाई होइन मलको आकार सधैँ र ती अरू ओपन पोलिनेटेड भेराइटी पनि राम्रा राम्रा जातहरू छन् जस्तो मनोकामना सिरिजमा छ देउती शीतला भन्ने यी चिजहरू सिमेन्टबाट लिएर आएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदबाट उन्मोचन भएर पाहाडमा धेरै चाहिँ यही बिउको कभरेज छ धेरै यिनै बिउ छन् त्यस कारणले चाहिँ अब किसानलाई हजुरले भने जस्तै हाइब्रिडको चाहिँ हरेक वर्ष नै किन्नु पऱ्यो किन्नु पऱ्यो रिप्लेस गर्नै पर्छ किनभने अब त्यसका लिमिटेसन छन् किनभने प्रडक्टिभिटी त बढी छ तर अब सिड प्रडक्सनको टेक्नोलोजी पनि राम्रो चाहिन्छ त्यसको लागि होइन विज्ञहरू सबैले गर्न सक्दैनन् जस्तो ओपन पोलिनेटेड त साधारणतया हामी तिन वर्षमा चाहिँ त्यही ओपन पोलिनेटेडको पनि अलिक सोर्स सिड चाहिँ जहाँबाट अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका फार्म केन्द्रहरूबाट हरेक तिन तिन वर्षमा चाहिँ साटेर नयाँ लगाउनु पर्छ भन्ने हामीहरूको सिफारिस हो किनभने तिन वर्ष पछाडि अब हाम्रो ओल्लो छेउ पल्लो छेउ ओल्लो गर पल्लो गर अब सबैले एउटै जात लगा हुँदैनन् नि त्यसो भएर चाहिँ क्रस हुने चाहिँ धेरै चान्स किनभने त क्रस हुन्छ मकै त होइन त्यस कारणले चाहिँ तिन तिन वर्षमा चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ नयाँ सिड लिएर आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ मान्यता रहेको छ तर हाइब्रिड चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब किसानले अब अब हाइब्रिडको मोर एट्र्याक्सन अथवा हामीहरूको पनि इम्फेसिस के भन्दा तराईतिर चाहिँ अलिकति हाइब्रिडलाई बढावा दिउँ पहेँलो जातको हाइब्रिडलाई जहाँ हाम्रो पोल्ट्री इन्डस्ट्री छ पोल्ट्री फिड छ त्यसमा चाहिँ हाइब्रिडलाई इम्फासिस दिने गभर्मेन्टले पनि त्यही इम्फासिस दिएछ पाहाडतिरको लागि अहिलेको परिवेशमा पछि त होला लगाउनु त अहिले त हाइब्रिड पनि लगाएको छन् पछिको परिवेशमा चाहिँ जब अब हामीहरूको मलमा सुनिश्चित त होला र उत्पादकको त बढी लिन सकिएला अब त्यस्ता फिडमिलहरू पाहाडमा पनि स्थापना होलान् त्यसपछि बिस्तारै माथि जान सकिएला जस्तो यहाँकै यहाँ आफै प्रोजेक्ट म्यानेजर भएको सिड एन्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट छ नि यो अब फर्टिलाइजरमा चाहिँ खास के काम गरिन्छ हाम्रोमा फर्टिलाइजर जहिले सर्टेज हुन्छ हजुर अब फर्टिलाइजरको सर हामीहरू बेस मूलत त हामीहरू चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ जुन अहिले नेपाल सरकारको यो राष्ट्रिय मल नीतिहरू यिनीहरू छ अहिले यो धेरै पहिला हाम्रो यो जुन फेडरल सिस्टम बन्नुभन्दा पहिल्यै बनेको थियो र अहिले फेडरल सिस्टम भएपछि अब प्रदेशले किन्न पाउने कि नपाउने सबै केन्द्रले मात्रै गर्ने कि अनेक बहस उठेका छन् नि अब यी चाहिँ नीतिगत कुराहरू आजको भोलि गर्न सकिँदैन र अब यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने र यो फर्टिलाइजर सेक्टरमा चाहिँ हामीहरूको एउटा नेपाल फर्टिलाइजर इन्टरप्रेनर एसोसिएसन भन्ने एउटा चाहिँ निजी संस्था छ एउटा बिउमा हाम्रो सिएन इन्टर यो इन्टरप्रेनर्स एसोसिएसन नेपाल भने जस्तै फर्टिलाइजरको पनि त्यस्तो छ र एग्री मेकनाइजेसन पनि त्यस्तै छ एउटा नामिया Nepal agriculture machinery enterprise association हामी त फर्टिलाइजर एसोसिएसनलाई त्यो एउटा चाहिँ नेपाल सरकारबाटै मान्यता प्राप्त संस्था हो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न यो फर्टिलाइजर आयातकर्ताहरू भए र अहिले उहाँहरूले चाहिँ एग्रोभेट अलिकति दायरा बढाउनु भएको छ त्यहाँहरू सदस्यता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब यो नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने अब नीति नेपाल सरकारका यी पुराना नीतिहरूलाई कहाँ परिमार्जन पऱ्यो सबै अपेक्षा होइन कसरी आयो ल्याउने कुरा त सरकारले गर्छ डिस्ट्रिब्युसन प्रणालीलाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि अहिलेसम्मको गत वर्षसम्म चाहिँ के थियो भन्दा कृषि सामग्री कम्पनी र सल ट्रेडिङ कम्पनीले इम्पोर्ट गर्थे त्यो मलहरू चाहिँ सहकारीहरू उहाँहरूको सहकारीको नेटवर्क मार्फतबाट जान्थ्यो आफ्नो नेटवर्क अब अहिलेबाट चाहिँ सरकारले पनि हामीहरू त निजी क्षेत्रहरूको पहलबाट चाहिँ एग्रोभेटरहरूलाई पनि दिने भनेको हुनाले एग्रोभेटर त धेरै छन् नि हामीहरूका त्यो भएपछि के हुने हो उपलब्धतालाई त अलिक सहज भयो नि त्यतातिर गर्छौँ र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा गरेको के गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा हुन त सरकारले पनि युरिया प्लान्ट चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने भनेर धेरै कुरो बहस भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ अब त्यो अलिक ठुलो कुरा भयो त्यसको साथसाथै हामीहरूको कृषिको चाहिँ भौगोलिक अवस्था किसानको शैक्षिक अवस्थाले हेर्दाखेरिमा किसानलाई एउटा ब्यालेन्स फर्टिलाइजर एउटा धान मल गहुँ मल ताकि त्यसमा मल धान मकै गहुँ सबै चिजलाई अनुसारको रिक्वायरमेन्ट र हाम्रो माटोअनुसारको रिक्वायरमेन्ट फरक छ नि त त्यसर कुन बालीलाई नाइट्रोजन फस्फरस पोटास कति चाहिन्छ मुख्य तत्त्वहरू नार्कले सिफारिस गरेको छ त्यो एउटै बोरामा सबै मिलाएर किसानलाई दिन पायो भने उसले अब युरिया पनि अहिले अहिले त के छ भन्दा युरियामा सब्सिडी बढी छ पाएपछि उसले मल राख्ने भनेपछि युरिया मात्रै प्रयोग गरिदिन्छ र माटो अम्लीय भएर बिग्रिसक्यो त्यस कारण हामीले ब्यालेन्स नै फर्टिलाइजर दिन सकियो भनेदेखि त ल एक हेक्टरको लागि एक रोपनीको लागि एक कट्ठाको लागि चाहिँ यति बोरा चाहिँ यो मल राखे हुन्छ भनेपछि चाहिँ एउटै बोरामा सबै चिज पाइने भएपछि चाहिँ बिरुवालाई त सबै चिज चाहिन्छ युरिया मात्रैले हुँदैन फस्फरस चाहिन्छ पोटास चाहिन्छ हो त्यो गर्नको लागि हामी नेपाल सरकार अथवा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नेपालमा अब ब्यालेन्स फर्टिलाइजर बनाउने अथवा ब्लेन्डेड फर्टिलाइजर हामी जुन भन्छौँ त्यो कारखाना सकिन्छ भने प्रदेश लेभलमा एउटा एउटा स्थापना गरौँ अब अथवा सुरुवातीको रूपमा चाहिँ यो बागमती प्रदेशमा पनि गर्न सकिन्छ भने किनभने हाम्रो मल त्यो ब्यालेन्स त्यो ब्लिन्डेड फर्टिलाइजर भन्ने पनि मिक्स मिक्स गर्ने त तिनै युरिया डिएपी नै हो तर बाली अनुसार चाहिँ रेसियो मिलाएर मिसाएर बोरामा प्याक गर्ने हो त्यो त्यो चाहिँ हेटौँडामा गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड उहाँहरूसँग सहकारी गरेर कृषि मन्त्रालयको निर्देशनमा त्यसको चाहिँ प्राविधिक फिजिबिलिटी स्टडी जस्तो हामीले गरेर त्यो स्थापना गर्ने क्रममा सरकार पनि एकदमै पोजिटिभ भएको छ र त्यसमा पनि हामीहरूले सरकारलाई चाहिँ सहयोग सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ यसरी यो तरिकाले चाहिँ बढी नीतिगत र प्राविधिक सल्लाहहरूमा त्यसमा चाहिँ हामीहरूले सरसल्लाह दिन्छ अब हामी अन्तिम अन्त्यमा पुग्छौँ अरू थप केही गर्ने योजना तपाईँहरूको भावी योजनामा छ इमिडिएटली भने अब इमिडिएटली भन्दाखेरिमा हामीहरूको यो सिमिट अन्तर्गत सिमिटको नेपालमा अफिस चाहिँ उन्नाइस सय पचासीमा स्थापना भएको र करिब करिब अहिले सैँतिस वर्षदेखि यसको दक्षिण एसियाको चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालय यहीँ छ विभिन्न परियोजनाहरू आए र अहिले सञ्चालनमा रहेको एउटा सिसा प्रोजेक्ट भन्ने छ cereal system initiative for South Asia भन्ने त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी एग्री मेकानाइजेसनको काम पनि गर्छौँ दस बाह्र वर्ष अगाडिदेखि र त्यो त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी तराई क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न पहिला पनि हुन त बोर्डरबाट हामीहरू चाहिँ भाडामा लिएर आएर चाहिँ हार्भेस्टरहरू रिपरहरू यिनीहरू आइरहन्थे तर अहिले हामीहरूको हाम्रो प्रोजेक्टको सहयोग र यो गभर्मेन्टको चाहिँ prime minister agriculture modernisation project उहाँहरूसँग सहकारी गरेर यस्ता फार्म मेसिनरी एग्री मेसिनरीको चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न हामीले सहयोग गरेका छौँ र त्यो काम पनि गरेका छौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा कन्टिन्यू नै हुन्छ र अब हामीहरूले अब तत्काल गर्ने भनेको यो सिडाइन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामीहरूले यो डिजिटल इनोभेसन भन्ने एउटा काम पनि गरेका छौँ त्यो अब यो प्रोजेक्ट गए पनि त्यो कन्टिन्यू हुन्छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको दुईवटा चिजहरू भएका छन् एउटा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँग समन्वय गरेर digital soil map of Nepal हामीले तयार गरेका छौँ त्यो अहिले लास्ट इयर भयो हजुर त्यसको लन्चिङ पनि भयो र त्यो अहिले इन्स्ट्यान्टली अब त्यो एकदमै माइक्रो लेभलको इन्फर्मेसन त दिन गाह्रो हुन्छ तर ब्रोड लेभलको पोलिसी लेभललाई झापाको कुनै एउटा पालिकाबाट हामीले क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँ नाइट्रोजन त्यहाँको माटो nitrogen phosphorus potash pH organic water के छ भन्ने कुरो रफ आइडिया हामीहरूले त्यहाँ पाउँछौँ त्यसको आधारमा फर्टिलाइजर कुन बालीलाई कति दिने भनेर रिकमेन्डेसन एउटा पोलिसी बनाउन सक्छौँ त्यो छ र त्यो चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ अब र त्यस्तै गरेर हाम्रो सिड सेक्टरमा हामी डिइएसआइएस डिसिस e भन्छौँ digitally enable seed information system त्यो हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बिउ बिजन गुणस्त गुण गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हामी सिड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर उहाँहरूको सहकार्यमा हामीहरूले एउटा डिजिटल सिड इन्फर्मेसन सिस्टम बनाएका छौँ जसले के सहयोग गरेको छ भन्दा अहिलेसम्म नेपालमा बिउ ऐ हजुरले भने जस्तै गरेर इन्फर्मल फर्मल स्वर फर्मलबाट पनि कति कुनबाट आयो थाहा छैन नि त त्यस कारण चाहिँ डिमान्ड कुन बालीको अझ जातअनुसार कुन बालीको कुन जातको डिमान्ड कति छ उत्पादन कति भएको छ त हामीहरू कहाँ उत्पादन त भएको छ नि तर त्यो नेसनल सिस्टममा आएको छैन त्यस कारण अहिले हामीले नेपालका सम्पूर्ण यो धान धानबालीदेखि सम्पूर्ण नेपालमा जति पनि सिड कम्पनीहरू बिउ कम्पनीहरू छन् उहाँहरूले किसानबाट उत्पादनहरूको बिउ चाहिँ त्यो सिस्टममा चाहिँ अब प्लगइन गर्नुपर्छ त्यहाँ त्यो भएपछि के भन्दा हामीसँग यो जातको देशभरिमा यति बिउ उपलब्ध रहेछ धानको मकैको गहुँको थाहा हुन्छ र हामीहरूको डिमान्ड पनि अरू कम्पनीले बिक्री वितरण गर्ने सहकारी होला उनीहरूले पनि डिमान्ड त्यहाँ राख्छन् मलाई यो जातको धान यो जातको मकै यो जातको गहुँको यति यति क्वान्टिटी चाहियो भनेर त्यही प्लेटफर्ममा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र अब डिमान्ड सप्लाईको म्याच त्यहाँ हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूले के गर्थ्यौँ हातले नै गरेर गर्ने गरेका थियौँ अब त सम्पूर्ण डिजिटाइज भयो र अब सरकारले त्यही प्लेटफर्म युज गरेर बिउ उत्पादक कृषकलाई चाहिँ जुन बिउमा सब्सिडी दिने कुरो भइरहेको छ अब र त्यही प्लेटफर्ममा चाहिँ बाट चाहिँ सब्सिडी पनि वितरण गर्ने भनेर चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ यो सिमिट अन्तर्गतको विभिन्न परियोजनाबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हामीहरूले कन्टिन्यू गर्छौँ रहन्छ हस् धेरै धन्यवाद यहाँले आज छोटै समयमा भए पनि सिमेन्टका गतिविधि बारेमा जानकारी दिनुभयो यसलाई धन्यवाद छ हस् धन्यवाद सर म पनि यो राष्ट्रिय किसान टेलिभिजन नेटवर्कले जुन बोलाएर आफ्नो जुन कार्यक्रम अथवा आफ्नो बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु धन्यवाद आजको कार्यक्रममा हामीले यति नै छलफल गऱ्यौँ हामी फेरि डाक्टर केसीसँग भविष्यमा पनि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यसमा विभिन्न परियोजनाले गरेका कामहरू र यसबाट हाम्रो किसान परिवारमा हाम्रो फार्मिङ कम्युनिटीमा पर्ने असर प्रभाव परिणाम बारेमा छलफल गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ धन्यवाद